エクほれエクほれいるでしょそこに上がってるかいるでしょうん中見てんの見てないんじゃないこれいるでしょそこにんいるでしょそこに何見えないの見えないのお前 うん早くおいおいおいよし分かった分かった 上く分かったかうんあく、ほらうんはいおいつけつけつけつけねお前つけ お前俺の先に行っからねダメ言うこと聞かねえのかほらほらはいはいえ一緒に歩くように向きにつけつて来て来てだよほいほい一緒に歩くのはいはい つかったうん分かったかこらお前つけだよいつもこうやって歩くんだようんえ